韩老师，最近很多粉丝说您现在不火了，我我们一直就没火过呀，一直就没火过呀。首先呢，我要感谢大家对我们的关心啊，最近呢，韩老师过得还好啊。 还还是可以吃的吃得了饭的啊，吃得起饭的。主要是我们其实一直没做过营销推广，我们真的在推广营销上面没没花过一分钱。但我们现在找到网店运营，希望可以做得越来越好。包括在培训现场，我们真的是很少营销大家的，我们顶多是给你叫建立认知，告诉你一定需要什么，把那东西补齐了。哎，咱们现在认证教练有多少人了？ 四千了哦，那现在还是可以的啊，我们也就是越做越好嘛。而且在网络上很少发那种段子，顶多就这种跟你对对话。我们也不发那种话题性的东西、热点性的东西，就是踏踏实实做教学。希望未来也一样，能给你提供更好的教学和更好的培训，还有装备。